бародару як эълонро мехоҳам ба сабби шумо расонам ки як бародари тоҷики худмон компанияи авиапарвоз дорад билетҳои ба тамоми самтҳо ҳастанд бо нархҳои арзон дастрас чи аз русия ба тоҷикистон чи аз тоҷикистон ба русия ва дигар давлатҳо ҳам доранд метавонед ки ба рақамҳои дар рӯи экран буданд муроҷиат кунед билетҳои худро ба таври онлайнӣ дастрас кунед албатта аз номи канали калхозоботӣ мегӯед ба шумо тавҳиқот дода мешавад ҳатман занг занед ассалому алайкум подписчикои калхозоботӣ бачо ина мошини фурӯшӣ starx 201 солай объёмаш дай моторош дай ана дизелни ҳозир дарон шабе бо нишон метаем шумо да ина дарош бачо дарони мошин мошини қишлоқи мақсад شلو در کنار شده گیرم باشی نه در روشه تماشا کنه سلام تاکسی زدگی نیست این همه چه در روشه تماشا کنه همه چه ست پویز انا هبده هزار هفتصد پنجا هفت کلمیتر گشده گیرم این همه چه در روشه با تماشا کنه با این همه میخانیکا دیزیرلی آیدالا همه چشلی ده؟ آیدالا پس بلان بولا ده؟ آیدالا همه چشلی ده؟ мотоцикла пайда ҳамаш кор мекунад ина пешча нишон бидем ин мошини қишноқия бача мақсад нав нест нормале старик нормале 25 ҳазор сомон мега бачо ина тамошо кунем балоношонро бинем ина балоношонро нишон бидем 25 ҳазор сомони о муомила дора мега мошини қишноқия мақсад сурош мефурӯшам россия меда мега ина бозид ин панашамика нишон бидем мошин меҳнат кардаги хай پلش نمیارزه 25 هزار شمارید باید برد ای پرشم اگر شما بیمکنم این شما بیده این درانش این سالانش چخولش نرمالی های همش ست پویز های مقصد اینا درانش هشت آدم ها بیم الان تماشا کنید درانش هم شما بیده сад фоиза як дига худатон тамошо карда занг зана бинем ало ина сафияашам тамошо кунем бачаҳо мошини сари одама хулосам хеле бачаҳо ина бисупанҷ ҳазор мега баромшам поле тамошо кунем экранода рақамошам мемонем ҳатман занг занем бачаҳо мошин нормале ай моторош дай моторошам сад фоиза ягон камбуде надора хуҷҷатош буд шудагиака аксар хуҷҷатошон тамом шудагиа худатон документ када мегирем яксолаш документаш кони бучидаги ассалому алайкум ҳамватанони азиз ман юсупова ситора оиладор соҳиби се фарзанд айни ҳол серебрини директори компания фаберлик шудаам бисёре аз шумо мумкин маро мешиносед ҳамаи шумо занҳои хонашин занҳое ки ба пулу ба кор ниёз дорем ба командаи худаам даъват мекунам айни ҳол шумо дар болои экран маҳсулотҳои компания фаберликро мебинед ки бениҳоят босифат буда ва нархи дастрас дорад шумо метавонед зиндагии худро беҳтару хубтар кунед дар компания фавелӣ кор карда соҳиби мошин ва хонаи нағз шавед марҳамат дар ватсап нависед ҳамаашро сода карда мефаҳмонем чӣ кор кардан дар кор омӯзишашу номнавис шуданаш ҳамааш бепул боқӣ дар амони аллоҳи меҳрубон бошед худо ёру мададгори ҳар яки мому шумо инаматорбачо акумулятор нав акумулятор нав подкачка нав ҳамаш нав шудагӣ мотор коркуни сад фоизагон расход зиёд надорад расход чанд қадка ҳашт литр сад километр ҳашт литр ина бачо сад километрда расход дорад трасса дуруни қишлоқда даҳта мехурд дуруни қишлоқда ина даҳта мехурда хулас антибиотик антибиотик зихтаги ҳамаш тайёрай овай хаинабачо деҳқони мошина хулас бачо об мондагем худатон касе ҳаркор боша бо алиш кардан мегирем خلاص هم خیلی بچه ها اینا سستینش نرمالی هست 25 هزار سومانی با موبیل داره با علش هم میشه علش میشه خیلی ماشین باشه موبیل کرد علش میشه 25 هزار سومانی مرحمت بچه ها ماشین تماشا کنید نواز قفاش هم اوش میکنه میشه میتیم اینا قفاش خلاص هم خیلی بچه ها خیلی کسی خریداری باشه экран рақамо да занг зани ҳатман занг зани мошини срочни фурӯшия 25000 сомонӣ оя ҷалоби бахтия бачо я бачаам хеле саломат бошен сарбалан бошен подписатсия лайка фаромӯш накунед